Па деца, кога има толку многу чат, мора да има и оган. Мислам дека како што жените од југот и мажите од северот, сите зборуваат за права, наскоро велиот човек ќе се најде во незгода. Но што е она за која зборуваат сите? Оној човек таму вели дека треба да им се помогне на жените кога се качуваат во кочија, да се пренесат преку бари и да им се даде најдоброто место секаде. Мене никој никогаш не ми помогнал да се качам во кочија, ниту ме пренел преку бара, ниту ми го дал најдоброто место некаде. А зарем јас не сум жена? Погледнете ми. Погледнете ја мојата рака. Јас имам морано, имам садено и сум собирала жито и ниту еден маш не може да ме претаса. А зарем јас не сум жена? Јас можам да работам и да изедам исто колку еден маш кога ќе ми се даде и сум носела товар исто така. А зарам јас не сум жена? Јас имам родено многу деца. И видов како сите ги продадува како роботи. И кога проколнува со гневот на мајка, никој освен Исус не ме слушна. А зарам јас не сум жена? И пак тие зборуваат за она нешто во главата. Како беше? Разум, разум. Така е, душо, разум. И што има врска тоа со правата на жените и со правата на црнците? Ако мојата мала чашка не собира повеќе од пинта, а твојата да собира четвртина. Зарем нема да е злобно од тебе да не ми дозволиш да ја наполна мојата мала чашка? Оној мал човек во црно, тој вели дека жените не можат да имат исти права со мажите, бидејќи Исус не беше жена. А од каде дојде твојот Исус? Од каде дојде твојот Исус? Од Бога и од една жена. Мажот немаше ништо со него. Од Бога и од една жена. Иако првата жена која создаде Господ беше доволно силна да го сврти светот наопаку, се сама. Тогаш сите овие жени заедно би требало да можат да го вратат повторно назад како што беше. И сега кога тие го бараат тоа, подобро за мажите е да им дозволат. Благодарам сум што ме сослушавте и сега старата сожурнер нема ништо повеќе да каже.